Ekitaldi kultural herraldoiek beti egiten dutze ekarpen bat iriari, kaso honetan e, bilbori. Baina oso desberdina da ekarpen hori, ba esaterako, kaleko izan, ala areto itxi baten egin ekitaldia, edo herriaren toki lokalizazio konkretu baten egin, ala zabaldu oso desberdinetara. Nire ustez, beste alde batetik, baita ere vanguardista izan edo popularra izan edo bia kombinatu eta hori asken hori da honena, ekarpena oso desberdina izaten da. Ekarpen bat bereiztekotan, nahiko orokorra izan daitekena da jendea mobilizatzen dela. Ekarpen handiaren inguruan mundu guztia enteratzen da, edo prensatik, edo sare sozialetatik, eta orduan jendea mobilizatzea da ekarpena danentzako aman komuna izango litzateken gean. Nik uste dut ekarpen hori bizi berritzeko kasu bakoitzean oso interesgarria izango litzatekeela promotore edo eragile kultura joien arteko koordinazioa. Zergatik, koordinazioak beti dauka zer ikusia koordinazioak dauka zer ekarpen desberdinak ulertzeaz, aztertzeaz, beraz hori guzti hori eginda nire ustez elkarlana izango litzatekeela fruitua, koordinazio hori hobetu eta efekto biderkatzailea bilatzeko eta nolabaiteko eusgarritasuna bilatzeko ekitaldi erraldoiei. Eta nik uste horrela ekitaldi erraldoi baten faltarik ez gendukala izango urte guztian zehar gure hirian.